एक एक एक एक एक baru sore baru. Gua hampir jam 6 sampai. भी आ जाओ ये लास्ट कर दे रहे कहता हूँ लबे तो ये है तो हाँ ध्यान हाँ रख पेन चौंक दे 那你讲的没太一样了。 你讲笨蛋。 Tiga darah burung. Oh, payah. Ramai dia. Awas. Oh, hai. Oh, hai, hai. brate, brate, brate. you

that money. We have to come and add it. Itu kan ah, ini. Ah, tahu cur siapa tu yang datang ambil ke dia tahu. Terima kasih. いただいたら I give. 做顶呱不过。 হ্যাঁ